экранда биз бир тектүү магнит талаасында туюк өткөргүч контурду көрөбүз магниттик талааны азайтып баштайлы магниттик индукция сызыгынын тыгыздыгы азаят жолду кесип өтүү үчүн сызыктар экиге бөлүнөт өткөргүч аркылуу индукциялык ток өтөт